Ho vagato a lungo, a volte in solitudine, altre e altre volte con altri viandanti. Per tante lune ho cercato tra i tasselli e le parole. Il profumo di questo luogo mi racconta storie lontane. Il sapere contenuto in essa è sconosciuto ai tanti. Qui ho ritrovato il mio tempo e il mio nome.